ya, ya, uh Lo que dice este tío, mitad entiendo, esto no es lo mío, lo mío es like music, pero yo entreno y estreno lo que está en mi mente a lo físico para todos verlo. Yo soy medio callado, un poco loco arrematado, pero cargado con libertad encima mi espalda para llevarla a mi patria que se levante mi gente de su vaga nalga. O quitarle el miedo que tiene su cara y unirse a la gente que ya tiene El puño derecho levantado y separado De toda la mierda que dice el gobierno y hace lo opuesto Levántate moreno, toma tu puesto de influencia Es tu derecho, no somos víctimas, somos un nuevo sistema Que rompe sistemas sistema, religión, racismo, discriminación ¿Dónde está el amor? Vámonos Pa'lante mi gente saben que no somos iguales, un poquito diferente y eso es lo que a ti te atrae. I'm sorry, mi ría, mamacita, creímos que íbamos a estar juntos toda la vida. Hollywood, aquí estoy en febrero como rookie, aprendiendo de los veteranos que ya están en la liga. Vamos a matarlo. Este juego, este juego, este juego, vamos a matarlo. Este juego, este juego, este juego, vamos a matarlo.